galera, como é que vocês estão? Hoje mais um vídeo fazendo, ó, dessa vez não é o Panda Teu 99, não é o vídeo da jornada, o Panda Teu 99. Eu já tô com meu primo de novo. E aí? E hoje nós vamos gravar um vídeo de Elsword, se desbugar o meu jogo, né? Pronto, desbugou. Peguei um personagem mais forte aí fazer esse vídeo. A gente vai fazer Linux. que em inglês é Linux. vai fazer isso aqui. Ruptura tecno... tectônica. não viram, volta o vídeo aí e vê. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem baixarem, é para computador. Vai estar tá o link aí na descrição do jogo. Vamos ver o que vai acontecer aqui no... jogando. Pedro. E vai fazer quantas quests aí? E não é de si, das coisas. Z, escalabouço. Vou deixar vocês aí com a gameplay. Ah, a gente vai jogar alguns mapas de Anux. Se der, de conseguir. Tempo de gravação é só 10 minutos. Já tem nível 99. E Eu tenho outro mago, só que eu decidi pegar esse aqui que já é mais rápido. Fazer o vídeo. Já vamos pra qual fase? Tá. Aqui é, é a quinta fase. Lembrando que se vocês quiserem baixar, vai estar na descrição link na descrição do site. Ou quem tiver Steam, tem mais Steam. Agora eu acho que é a sexta, já que é a quinta fase aqui. que eu traça outro jogo. Vou trazer outro jogo. Vamos com qualquer tipo de vídeo. querem que eu grave aí? Vou usar meu D aqui. Vai. Vejam um pouquinho. Prontito. Eu tirei as quests que eu tinha que fazer. Pra ficar melhor pra vocês verem aí. Acabar logo esse cara aqui. Forma então, imperativa. Vai é mais rápido. Nossa, errei. Ruim. Ah, tô lembrando. O jogo não tem defesa, mano. Meu Deus. Travando muito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Esse aqui foi o último mapa Linux só para mostrar para vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou, até o próximo vídeo.